腾腾，女人就做不了这个动作啊！这能播吗？这就是你今天的组合，连戏都没有。妈的，个跟绵羊一比，我也太傻了吧！你这个杀伤力比他大。前两个直摆直，左腿，帮我直摆右腿，蹦蹦蹦蹦！喂，调肘，调肘，横肘，呃，横肘再横一点，肩膀垫上。对，来，腾，蹦，对，完美啊！这个非常完美。调肘，横肘，OK，对，非常棒。反向勾拳调肘，这是啊，蹦，对对。 对，然后往上一打，完事儿啊，都不用蓄力，再来一遍，慢点，再来一遍，这一下，嘣，对，走，嘣，我靠，完美，完美啊，可以吧？再来一遍，从头来啊，好，不错，换个角度，你来，你站这边，咱们来一个啊，站这边来一个，非常棒啊，再来一个，调肘，调肘，横肘，嘣，反向勾拳调肘，转身肘，非常棒，咱们再回去。 Ending pose 非常棒啊，很好很好。我想我应该是不是过来再给我一个顶膝，可以右膝来一个，嘣，对，往后仰，往后仰，能理解吗？对，往前再送点，再送点，动，你看女人就做不了这个动作啊，男人的这个动，作，看，腾腾，做一个，不是，你看他，你看别动，往前往后，再来一个再来一个，来顶个膝，能播吗？可以播，可以播，我们能拍点能播的吧？这个可以播的，招手，转身走回去，顶膝， 嘣，喂，再给我一个扫踢，嘣，哎呦，我的妈呀，差点给我脑袋踢下来。好，非常棒啊！来，一张。这段掐了，别播了。挑战成功啊，非常好啊！这期我们挑战成功，两位这个女主角非常棒，感谢收看，我们下期见。